Então, banda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso é da primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade. Já me dá uma chance, se inscreve no canal. Espero que meu conteúdo seja enriquecedor para você. E espero também que você contribua me ensinando também que a ideia é essa, essa troca de experiência. Para você que já é, é inscrito no canal, que já faz parte da família Devaneios, te convido a entrar aqui no poçante do escritório e vem comigo para mais uma carona. <clears throat> O que a gente vai falar hoje? Sobre o uso de guias no dia a dia do médium. E aí, Vamos usar, não vamos usar, vamos fazer, não vamos fazer. Me ligam! Pois bem, é interessante esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre ele? Bacana. Uh, muita gente pergunta e questiona para mim uh, sobre a utilização de guias de proteção no dia a dia. Se podem utilizar a mesma guia que elas usam no trabalho mediúnico, no trabalho, no terreiro. Renato, eu posso usar a guia do meu caboclo no dia a dia? posso usar a guia do meu Exu no dia a dia, do meu preto velho, enfim. Uh, <clears throat> olha só, como é, que, como é que eu entendo isso e como é que eu procedo com relação a isso? Uh, eu costumo, né, e aí não sou nem eu, é, é, é, né, as entidades que me amparam já fazem dessa forma. Eu todo dia eu uso uma guia, todos os dias. uma guia de miçanguinha, uma guia pequena. É uma guia o seu tranca-rua, o eixo que, que me ampara, que trabalha comigo. Que ele orientou que a gente tivesse, então eu tenho, a senhora Tchalian tem, algumas outras pessoas têm, né? Ele consagrou pra gente lá no dia a dia. Pra não ter necessidade de misturar com as guias que ele usa no trabalho, tá? E isso, eh, eh, fazendo uma, correlação serve para todas as entidades. Né? Então, assim, ah, nada te impede de consagrar uma guia dessa ah, para um Exu, uma guia dessa, uma guia vermelha para algum, uma guia branca para Oxalá, por exemplo, né? para você usar no seu dia a dia. Mas não confunda com as guias que você usa no dia do trabalho. <clears throat> Por quê? Aquelas guias são consagradas de uma forma diferente. Né? Então, elas carregam ah, ah todo o sagrado, todo o divino nelas. Né? Então, vamos usar o que é sagrado no sagrado né, e o que é profano, entre aspas, no profano. O que eu quero dizer com isso? As guias nossas de trabalho, do terreiro, eu recomendo que a gente deixe ali para utilizar no terreiro. Claro, em casa, alguma necessidade, alguma coisa diferente, usa, lógico, não tem. Não, esses dias eu acordei com uma intuição, enfim, não sei, e eu peguei uma guia de obrigação minha as obrigações lá de pai Ronaldo da Federação do Grande ABC e usei ela o dia inteiro. Aí eu deixei a de Exu, essa que eu mostrei para vocês em casa, e usei a guia da, da obrigação o dia todo. Mas não é a regra, é a exceção. Né? E isso serve para tudo. E isso vale também para outras coisas, tá? Não só para guia. Por exemplo, a roupa que você usa, a vestimenta. Ah, eu uso uma camiseta branca por baixo do meu uniforme Tá, então essa camiseta branca, deixa ela só para as coisas do terreiro, né? Não vai usar ela para ir numa festa, por exemplo. Usa outra camiseta. Deixa as coisas que são reservadas para o sagrado, de fato para o sagrado. Ah, e com relação às guias, até porque também com relação às guias, ah, a guia você vê que eu uso é uma guia de miçanguinha, então não atrapalha, né? Ninguém percebe, não dá pra, ah, ver. Agora, se eu, se eu uso uma né, uma guia de trabalho mesmo. O pessoal vai ver, quem trabalha mais de social, às vezes quando a gente está de social, a pessoa veria, né? Agora, uma guia de miçanguinha assim, não. Eu já fiz vídeo falando de como consagrar guia de miçanguinha para Oxalá, para algum, mesmo a, a, pro show eu acho que eu também já fiz, se não fiz, é, deixa no comentário aí que eu, que eu gravo um vídeo falando sobre isso. Né? Mas assim, é a melhor forma de você estar tá protegido usa uma guia de proteção que foi consagrada para esta finalidade somente. Tá? Não é uma guia de trabalho, não é uma guia onde, a gente dá, onde vai circular energia de descarrego, né? uma energia às vezes mais densa de um consulente que veio pedir um auxílio. Aquela guia é só para isso. Por mais que a entidade limpe tudo, tá? Não tem essa de, ah não, não encosta na minha guia porque, meu Deus do céu, minha guia, hoje o caboclo fez um trabalho médio e deixou a guia carregada. Não, isso não existe. A entidade sempre que vai embora, descarrega tudo, você fica perfeito, limpinho, então o material também, de trabalho também. Tá? Enfim. Sobre a, ah, a utilização de guias no dia a dia é bem simples, não tem muito para onde correr, é isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa, e se vocês não souberem o que, que é, uh, me avisa que eu, que eu gravo um vídeo falando, tá? será que é isso? Que guia, que guia é essa, meu Deus do céu? Né? Toda verde, uma firmeza meio branca, meio azul. Quem quiser saber o que é, deixa no comentário aí. Se tiver bastante comentário falando, eu gravo um vídeo sobre. Tá bom? Meus irmãos, minha gratidão. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Na, na descrição aqui do, do vídeo, ah, tem todas as minhas redes sociais, o meu Instagram, o nosso e-mail, tá? Tem lá o, o Facebook, nossa, nossa página. Curte lá, segue a gente tá? nas redes sociais, a gente sempre posta coisa interessante, enfim. é isso, tá bom? Meus irmãos, minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.